Again, uh, tear gas being fired at the farmer groups who are trying to cross uh, the border there. There you can see so, uh, you know, the kind of ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੀਨ ਕੇ हेत ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੇ ਕਬ ਹੋਣਾ ਛੱਡਦਾ ਖੇਤ ਇਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਤਾਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹ ਮੁੜਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੇ a 40-year-old farmer has died by suicide. Hundreds of people are thought to have died in clashes with police. ਦੁੱਧ ਕੇਸਰ ਵਾਲਾ ਪੰਡਾ ਮੜਕੇ ਸਵਾਰੇ ਪਾ ਕੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਪਾ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ एग्रीकल्चर हमारी सैटेलाइट इंडस्ट्री है फार्मर्स हमारी रीढ़ की हड्डी है फार्मर्स और जवान आप उन्हीं पे कोई बात करता है कोई ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਹਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਰੰਗਤ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵਿੱਚੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰੰਗਤ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਜਦ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ